und da ist an den Bäumen manches bunte Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oft als im Gedanken stehen. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, ich, was ich zittern kann. Das war Boden, fällt mit ihm die Hoffnung ab. weil ich selber mit zum of my. grap.